conclòs un procés participatiu on més de 300 persones, entitats, eh, comerciants, paradistes han fet les seves aportacions i crec que ha estat un procés molt interessant en el que és la construcció col·lectiva del mercat i el seu espai eh, del voltant.